nie ma weekendu the most famous classic Nie mam żadnego weekendu, który spędzam w domu Nie mam jeszcze urodziny, ciężko mi coś poczuć Dziwko niedzisze problemy biorę z sobą do grobu Jeśli nie pieniądze, wtedy nikt nie może mi pomóc Nie ufam robi ludziom za grosz, nie chcę być już z nikim Mam martwy kumpli, martwe pliki, lubię narkotyki weekendy głowy na gazie, nie Zrobiłem klipy na bazie, zrobiłem dupy i pasio, nie Czego nie rozumiesz bracie, jesteśmy tu w pełnym składzie, nie Daję jej szansę, mam talent, papa, papa, jestem na niej Papa, i to wciąga mnie, i to wciąga ją I to wciąga mnie, i to wciąga Nie mam żadnego weekendu, który spędzam w domu Nie mam mnie w te urodziny, ciężko mi coś poczuć Dziwko emocji się niż Sylwester w Sopocie